الفورماسيون يا حسنه عطينا tes impressions سيتي بيان سيتي بارفي لامبيونس مزيانه برشا وتعلمت برشا حاجات جدد فوالا Bon, انا je suis satisfait باللي عملنا الكل وان بليس كو سا عملت صحاب جدد وان شاء الله نعمل فورماسيون تخلينا ما خير معناها جماعه البيو Merci pour le- la formation, on a accompli avec succès la formation. Euh, pendant les deux jours, vous allez assumer Tu a beaucoup d'informations, il faut les gérer. Je suis très très heureuse d'avoir cette information. Je n'ai autre formation. Merci beaucoup. J'ai dit membre de SMC aux jeunes étudiants. Merci SMC, merci pour, pour, pour, pour space. Euh, Inch'Allah, des formations. <laughs> Et la formation. <laughs> ميرسي بوكو آه، عجبتني الفورماسيون واي هوب نكمل معاكم وكلمه آه، زون وات ورك زون ورك زون كوراج اسباس ياسر مزيان سا انفي زعما دون انفي حتى باش من باش كومونيك لاتسيو نجي نخدم حتى مع حداكم شو اكثر حاجه انا نحب نرجع لهنايا اكثر حاجه عجبتك في الفورماسيون بوندون لي جور برشا تشالنجينغ اتس تشالنجينغ اي باغابور الفورماسيون الاخرين formations اخرين اللي انا ما عملتهمش <laughs> والله I hope I continue في الـ digital world voilà فوالا انت تي غتكوفير كومبليتمون ديجيتال توا وليت سي بيان ان انتربرونور لازم يعرف كل شيء فرانشمون باش يعرف كيفاش il recrute لونتربرونور السي ام نتاعو يعرف كيفاش آه، ما يظلموش معناتها حتى كي باش يجي يخدم لو سي ان ميتيي لو سي ام سي فري معناتها il faut euh, vraiment comprendre de quoi de quoi il s'agit Mais- والله je suis vraiment heureuse خاطر vous êtes vraiment sérieux académique et euh, توا وليت نعرف كيفاش آه، معناتها لو ريزو اللي حاجتي باش نركز عليه نعرف كيفاش حتى بونسيم حتى ما يعرفش نجم حتى نوجهه Mais ديجا في déjà fait ACM, hein, Moi, j'ai déjà euh, fait euh, quoi J'ai déjà euh, embauché un CM et j'ai pas réussi à leur لور transmettre ce سكو جو فو ما يعرفوش يعطيوني معناتها انا سكو جو فو معناتها نلقاهم يحوسوا شويه فيسبوك شويه انستغرام هكا هو حد من حد غاديك دونك كيما مشكله اي جون معناتها مش في بالو كي هذاك الريزو سوسيال Donc euh, voilà, donc euh, on a assumé et euh, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous.